Ah, oo nga, no. Tapos alam, pwede mo, ayun nga, ang maganda sa islas, pwede siya sa labas lang ng bahay, sa Okay. balcony ng mga condo. Usong-uso yun ngayon, te. Oo, mga Naks, plantita. maka, ano, no, morning show. <laughs> Merry Gusto niyo ba to, mga Sis! kadasal? <laughs> Welcome to Sis. Luma-luma <laughs> yung Hi mga Justers! Welcome back sa... <laughs> Nahiya ako, ang daming audience. <laughs> Tayo sa audience. Nahiya ako bigla dahil marami po tayong studio audience. At welcome sa Green Panda Farm. At ngayon ay first time nating magtatanim. Char, hindi ako masyado nagtatanim sa bahay. Si mama yung mas nagtatanim. At bilang nasa farm tayo, tuturuan tayong magtanim ng mga gulay ng owner ng farm. So tawagin na natin um, from Kudas Episode 1, Lea de Ocampo. Thank you. Uy, moms, moms. Magandang buhay. Charot. Tuturuan tayo ni Leia, ni Melba na lang for short. Ni mm-hmm. Melba na magtanim. So, kung gusto niyo pang malaman yung story behind Green Panda, lalagay ko yung link dyan. So, ngayon, te, <laughs> turuan mo ako. ano mga kailangan? Yan, te. O, ano muna, pakilala muna natin yung mga seeds ni East West. Ayan, oo nga. Okay. Yan ang seeds. East-West Seeds. So, kami ang ano, isa kaming vegetable seed company. <laughs> Ikaw ba yung owner? <laughs> Hindi ako yung owner. Siya yung owner ng farm. Siya <laughs> CEO. Vegetable seed company. Na East West Seed. So yan, mga pinakbet veggies. So yan. So East West Seed. So Pakita natin yung iba seeds. pa. So ito ay Marimax Marimax. F1. So meron silang kamatis. Kamatis. Meron din kaming um, papuan. So may mga fruits din aside mm -hmm. from mm-hmm. pinakbet veggies. May mga talong, kamatis ulit, <laughs> may okra. Yan. So, basta pinakbet veggies, East West Seed po ang hanapin. Saan wow. nabibili itong mga East West Seed? Sa, meron kami sa Lazada. So, ah, meron sa Lazada nga pala. East West Seed. Pero dahil mga Josters kayo, mamaya after ng video ay magpapag-giveaway <laughs> tayo ng mga buto ng East West Seed. Hey! Studio audience! <laughs> So, ayun, kasi hindi ako marunong magtanim. Kaya hindi ako successful sa mga seeds. Lagi yung binibigay mo na ng mga seedlings. Kasi, Ano ginagamit mo ng lupa? Ilaw. eto, ayun nga, te. Ano ba kailangan na lupa <laughs> Galing mo dun sa segue yan. Ah. Anong kailangan na lupa na gamitin, te? Ano ba to? Ano So, to? pag mag-grow ng from seeds, very important daw yung ano, sowing medium ang tawag nila. So, kung Sowing saan ka medium. mag-sow ng seeds. So, yung so, bawal yung mga hukay-hukay lang sa tabi. Usually, pwede naman. Pero mas mataas yata yung success rate. Sabi lang ng mga, ng mga friends ng mga farmer. Agri. Bilang hindi rin naman tayo agri. Uh, ah. <laughs> ngayon lang siya naging farmer. Oo. Uh, so, yeah. ano to? Saan to galing? Vermicast to. So, ano siya? Pure na pupo ng worm. <laughs> pupo ng worm. Hindi to kadiri. Uh, ah. hindi naman, te. Yan. Galing yan sa Bakit parang lupa siya? Pa- parang ordinary lupa lang siya, mga kadusters. So, yun ay ano, organic siya. So ngayon, ito na, magtatanim From na Good to Grow Agrimart, Shopee. Lalagay natin, quiet in the cell. <laughs> Lalagay natin dito. Ano yung santo na Good to bibili? Grow Agrimart Philippines. Pang sa may-ari din. Shopee. <laughs> Charot, pwede bang i-ano? Ah, pwede. Ano pang mga tinda sa good to grow? Meron kami vermicast, ayan. Tapos meron din kami mga organic fertilizer at mga um, inorganic fertilizer. Pero ang buto for from... all types Pag buto naman, East West Seed na Lazada store. Lazada store. Yes. Official yun. Nasa Official, Lazmall. Yeah. Wala sa Lazmall. Pero Kaya ilan lang naman ng isang ganito pala? ilan naman ng isang seed? Iba-iba. Eh. Ito kasi sample, ano to, sample pack siya. So, medyo mas kaunti ito. Iba-iba. Pag mga malalaking buto, kunyari ito, pack 1. So, Kunti mga 40 lang. seeds lang siya. Pero, tingnan mo hmm. yung kamatis, te. Pag kamatis, ito, 190 seeds. 190 seeds. Nandito naman sa likod yung instructions. Oo, ayan. So, meron naman. Okay, ready na ba tayo? Magtatanim na. Okay, tayo ready na. So, yun. Ilagay mo muna ang ano. Um, First Vermicast from Good to Grow Abbey. <laughs> Tingin siya ka... Ano amoy? Kaya siya, wala siyang amoy. Igagalan mo siya, ibubudbud ka. Pero wag full. Ibubudbud ka. Yes, eh. Yan. So, Bali pa ganyan. Sige, ganyan mo. Medyo damihan mo ng ganun. Ah, Pwede mo siyang parang tapos kakalatin. Kaya ganun mo na lang. Pwede siya diretso sa lupa o dapat talaga dito muna sa mga pasid. Mas maganda kung may seedling tray kasi mas madaling i-manage. So, kita mo agad kung alin yung tumubo. Tapos pagdidiligan mo sila, konting-konting ano lang, spray lang. Hindi ka na pupunta sa field. Ah, oo nga. No. Tapos sa lab- pwede mo, ayun nga, ang maganda sa islas, pwede siya sa labas lang ng bahay, ah, sa Okay. balcony ng mga condo. Usong-uso yan ngayon, te. Oo, mga Next plantita. ko oh, makaano na morning show. <laughs> Merry Gusto niyo ba to, mga kadastes? Sis! Welcome to <laughs> Sis. Luma-luma yung sis. Kina Jerry de Magandang Belen. <laughs> Yan, te. Sige, pwede mo ibuhos na siya. Para medyo mabilis. Paano ko ile-level? Sige, para sa ganito. Sige, oh, sige, okay na yan. Yan, ganyan na siya. Pwede mo gamitin yung... Um, yan. Saan may nabibiling ganito? Pwede, pero Sa kung... Good to Grow Agrimart. Hindi, itong lagat. <laughs> Gusto ko yung promote ng promote. promote ng promote. Ah, yun yung gusto natin din. Sa bakit good to grow ang naisip Kasi pangalan? Kasi it's good to grow. Diba? Good for... Ba't ano, hindi mo ano, na lang ibinrand na Green Panda na lang din para isang branding na lang lahat? Gusto ko ano eh, parang ito farm talaga. Kasi ito good to grow agrimart. Agrimart. <laughs> Ang gusto ko yung nakikialam ko sa branding. Kasi parang ito na lang ang logo. Gusto ko yung nangialam. <laughs> Ayan. Okay, pagkatapos natin so, ilagay. So, medyo basa-basahan sa kanya yun. So, kailangan i-water. Kailangan ba i-flatten? Yan, ote. Medyo butasan mo ng konti. Konting slight lang. Yan. Pag kulang pa yung, ano, dadagdagan. Dadagdagan mo pati ng konti. Paano yung pagdidilig niya? Depende sa kung anong buto yon o lahat pare-parehas ang pagdidilig? Yung pagdidilig, basta ano, na-feel mo, hindi siya everyday, depende din sa panahon. Kapag na-feel mo medyo, But hindi na siya moist, yun, uh-huh. time to spray-spray na ng ano. Kahit pag seedling pa lang, pwede yung spray-spray lang. Ah, okay. Hindi talaga tubig. Oo. Tapos pag malumaki na siya, depende ko anong halaman. So, kunyari pag mga... Nandiyan naman? per pack nakalagay? Nandun sa website namin. Kung okay. kailan Anong website ng East West? eastwestc.com <laughs> Alright. Tapos pag mga guides, growhow.eastwestc.com Yun. Okay, tayo na tapos na. So tapos na, maglalagay na tayo ng seeds. So ayan na, Leia, italim mo <laughs> Lalagay na namin yung mga seeds. Ilan kada isang hole? Pwedeng mga two. Yan. Ito ay seed po ng kamatis. Kailangan mabaon-baon, ipapatong nasa Ano lang, wag super baon sa medyo surface lang. Kahit mamaya natin. Bakit dalawang seed sa that, ano? Kasi hindi sure kapag tumubo. Oo. Pwede naman kasi, o, oh, usually pwede mong tanggalin na lang after. Pag maliliit na seeds, like kamatis, kasi kahirap nga niya ilagay. So, dala-dalawa. Masaya din talaga kapag ano, na-experience ko din yung meron na kami na, na, napipitas na kamatis, na okra. Galing din sa kanya yung seedlings. Hindi ka nabibili. Hindi Tipid ka nabibili. Pa. Tipid. Saka iba yung experience na hinaharvest mo from your own garden mo. Farm to table. Farm to Garden table. to table. Eh, bakit may mga ano title? Kuwari ito, Bula Kenya Long Purple. Kasi parang, dati akala ko din, isang type lang lahat oo, ng ano. Oo, diba? Pag talong-talong. Mm-hmm. Pag ano, ganyan. So, iba-iba pala. Kasi kunyari, meron kaming, um, teka, takpan nga natin Pwede nang takpan. Okay, kaya takpan na natin mga puto. So, kunyari, meron kaming type ng kamatis na maliit siya, pero bilog siya and very firm. Tapos, meron kaming type ng kamatis na malaki siya, pero yung balat niya, hindi siya ganun ka thick nung maliit. So, ano siya, depende sa, yung, yung maliit, pang biyahe yun. So, yun yung parang ano, uh, pwedeng, pa, pang matagalan siya kahit ibiyahe from, kunyari, from Nueva Ecija to kung saan mga lugar. So, may mga pangalan din po ang mga, ang tawag ko? Mga, may variety. Variety ng mga, mga So, hindi lang siya talong, merong mga ah. bulaken, long, purple, gano'n. So, bawat parang variety, may kanya-kanyang characteristics So, depende ko anong preference ng farmer tsaka ng consumers. Alright. alright. <laughs> ano next na natin, Alba? Ayan, te. So, may sumisik-sisikan mo na lang ng tubig. Ano may subasan? So, meron tayo dito ditong red. Ito ba yun? Oh, Ano, ang tubig, tubig lang yan. Pang inom natin, Ana. Kaya tubig na lang yan. Huwag mo na buksan. May binatasan. Binatasan siya ni Rain. Wow. Ayan. Ang bait talaga. bait talaga ni Rain. So, bagong Ayan, kasal po sila. I-congrats natin sila din sa comment section. <laughs> Ayan. Sige, yan. Para mabasa-basa sila. So, Green Panda Farm is located at Gabihan, San Ildefonso, Bulacan. So, in the future, pwede nyo rin itong ma-experience. Yes. Yung kayo ang mag... Uh, ano, Oo, may mga farm activities. Yes. Tapos pwede rin sila mag-stay dito. Ngayon, mga friends pa lang ang nag-stay. In the future. Pag the wala future. ng pandemic. Oo, pwede na ang work far from farm. After nito, anong gagawin? Ayun na siya. Pwede mo siya Kailangan ba direct sunlight, mga ganun? Hindi, ano lang, partial lang to. Pag mga seedling pa lang siya. So, ayun, tapos so, na. basta may air, na hanginan siyang ganyan. Kaya rin. Ayan, tapos na. Alright, mga justice. Ito na ang ating finished product. <laughs> Charot! Okay? Kung kayo gusto nyo rin magtanim sa inyong bahay, ay meron tayong pag-giveaway ng seeds from East West Seeds Philippines. Yeah. Ayan, kung gusto nyo manalo ng mga seeds from East West Seeds Philippines para makapagtanim-tanim din kayo sa mga bahay-bahay nyo, ay kailangan nyo lang una mag-subscribe dyan sa aking channel. I-comment nyo ang name and address para alam ko lang kung taga saan kayo. At ano favorite gulay? Oo, ayan. Ang comment na kung anong favorite nyong gulay kahit wala sa bahay kubo. Lahat ba ng gulay nasa bahay kubo? Hindi lahat. Yun. Hindi lahat. So, wala kang palay dun, te. Wala. Kaya wala. Ay, naku. Ano yan? Trivia yan na ah. walang ang palaya sa bahay kubo. Tama ba? Ay, mamaya makorek tayo sa comments. Ay, wala. Oh, basta comment below your favorite gulay. At i-like ang West Seed Philippines Facebook page. And Good to Grow. And Shopee. I-follow din natin sa Shopee ang Good to Grow Agrimart. Agrimart. So, ayun lang mga Jazz. So, sana natuwa kayo sa video na to. Gusto niyo ba to? De, para lang din informative. May farmer, may resource person <laughs> tayo dito. <laughs> Saka ayun nga, kasi usong-uso talaga ngayon, lalo na nag-pandemic yung magtatanim-tanim sa mga bahay, ganyan. So, ayun lang, magbabay na tayo sa mga Justers. Bye, Justers! Thank you for watching. Thank you. Thank you, Iswes. <laughs> Sabihin tas ng boss ng Iswes, sponsored ko ba yung <laughs> influencer na? Nata, ayun na nakasalubay sa listahan natin. <laughs>